manye entalo nyingi nyezigera mumaaso naye ate nze sibera ebiseera ebisinga nange mba mpomuza engalabi yange oba mba ngenze kunoonya kawogo ate mwe nga gye muli mulwana entalo so njala obbebaza nnyo mubalinyi bobalira eddala allright njala tandika ngera bwentandika bulunaku njala okutumira ku banauganda bwenda bwanga ne mu diaspora abali mu ggwanga eri amerika mbulamusiza buli saza yonna wooli nkulamusiza abali mu canada mbulamusiza buli saza yonna wooli nkulamusiza abali mu brazil netujje bungereza kubanga yava ku european union mbalamusiza mwenna buli kibuga mwoli mujje baliko gye mutuusako engalo nembalamusako mwenna abali mu european union ensi zonna eziri mu kabondo ka european union balamusizaako mwenna bannayuganda balungi osinziza okuliriza uh, nentumirako ku bannayuganda mwenna bawangala mu mawanga agabawarabu kyetuyita middle east buli nsi mwosinza okuwuliriza kulamusiza nnyo mwebale kukola mirimu newankubadde ebisomooza bingi mwebale nnyo mwebalira ddala then nenamusa ku bannayuganda mwenna bawangalya ku semazinga africa mulamusizaako wonna wonna wosinzira okuwuliriza ngaoli mu semazinga africa abe south africa balamusizaako nigeria cameroon congo uh, abali e rwanda south sudan katum abali mu kenya nairobi tanzania abali tanzania darasalaam mwena mwena mwena nabali e burundi congo rwanda namwe mbalamusizaako nnyo awo nno weŋŋendera ku samazinga gwe bayita asia mbalamusizaako lyomu gyasinzira okuwuliriza wonna woli mu nsi nkulamusizaako abali e vietnam singapore malaysia uh, abali e india okusingira ddala bali mu kibuga kanataka mbalamusizaako ku airport road abali egowa abali e new delhi mbalamusizaako mwena bannayuganda bawangaalireeyo ah, nengenda mu south korea nengenda mu uh, japan namwe mbalamusizaako mubalenje gemutuusaako engalo mujebaleko gemutuusa mubale kwagala ggwangala munankyukakyuka alright olwoneka omu nensinzira mu buganda wakati oba ne mu uganda wonna buli omu gyasinzira okulabira mbalamusizaako mubale gula data nawakubadde nti embeera yakafandalinga ebidde eryobukadde sente zizibuze mulimu lwokodawun mirimu tegitambula nemwefiriza akasente nemugulako data nebanga musobola okola program zino mujebaleko era mwebalekola njera otumira ku bannayuganda mwenna abagusa amaaso bukyanga atandika okukola program zino gugina mwaka gwakuna mwebaleka oguka maaso mwebale kubabalamu ate mwebaleka ebiramu nokwagala ggwanga lyammwe manyi ebisomoza bingi nebibuzabiza bingi omanyi omusajja olomumpembe yosefu tabasere mutano wakale kyezitabadde mwangu nnyo kugusa kumutusa wali kumexpose nga tekibadde kyangu atiisatiisa buli wamu yasigawo bambega yaloza nti buli muntu atya okumwogerako ngaate ffe twasiba twasala leero tetusobola kukyatya kumwogerako so yensonga lwaki nti abatya abaalya ssente baali abali mu kwogera bitakwatagana naye ffe baagaana mm, mm, zeto nakyo osobola kungaako mu seven gavumenti ye tewali so mwenna abaatya balina akatengo mbatumiddeko nnyo mwe bali kubeera n'akatengo so nno nga bulijjo njala tandika n'ekigulalogi ekyaleero naye bifunga sinatandika na kigulalogi ngera uri muntu yenna antagengero seruta basoro mtano wakarekezi yenna abere kuno ne family wepo ne ba blogger bonna njaga ba blogger bonna babereko kuno abalya abalina akatengo n'abagenda mwenna mbaagala ku video eno njagala mbasomeserero njagala bateekako mu class katono nnyo nnyo nnyo nnyo saagala bbalu yesomo ba bloga naddala nga kuga nti simanyi wali wa nup naye ngaoli bulogo ga nti oli bulogo wa nup njagala kubasomesero lesson yemu nga sinagire namu kikulalo kikansoke mbasomesero lesson yemu esookere bweti ensi uganda yensi yokka oba yensi ezikyalimu abantu abalowooza nti baasoma naye ngaate okusoma kubayamba kutegeera nakuwandiika oba kubayamba kusoma nakuwandiika naye ngaamagezi ate balina matono abeyita ba elite ensi uganda ku bantu abayigiriza bagirimu singa bali basobola okukola ffe bebalowooza nti tunwasoma bye tukola yandibadde yavaawo ddawe tuli kati gwali eyo nga golowooza nti ebigambo byoyogera bigenda kuzza uganda gwojagala oli ku kikyamu okwogera amazima kyekisinga obukulu esobola okugitegeeza kyekigenda mu maaso mu uganda bw'oneefuula ngaafukaana abantu gonna mazzi eggwanga mugenda liteeka mu ddubi mukitegedde kyenjagala obbagambo bena befuna ti muli babuloga oba babuloga abaaty abaali abakola ki ekyo mukola kikyamu amazima tulina okugogera nti mazima ate ensimbi tirina gyetutwala ate guno omulimu gwalibadde guli babuloga mwenna bali mu diaspora mulabye ke enkyukakyuka mawanga ago era gye muli mufuna ssente nga temutuyanye na nnyo tebakubuuza mannya go kiki wasoma bakubuuza maanyi go nabudde bwosobola kubeera ku mulimu mwalibadde mukubirira nnyo enjiri ensi ekyuke dani ate okulya obusente bwomusajja ono tebuna gye bugenda batwala okitegeera kubanga olunaku gye lunakomekereza era balina okukuza mu uganda bagenda kuziika mu nfuufu era abantu bagenda kubonaabona sobala ba blog abali wabachali ku social media batondo no please mbegayiridde mutunuleko gye muyina okuva ate mulyoke mugende maaso kati ndandise n'ekiggula luggi ekiggula luggi kyalero njala tandika n'abaana bonna abali mu diaspora abo bwala n'abo bulenzi abali mu kkola njagala buli omu bw'abanga abuulira muganda we ali ekampala li mu uganda mutegeeze nti okusoma kuyamba kuwandika na kusoma otherwise okukola okutuufu tekwetagisa kusoma maze ennaku nnya nga sikola video nga nina kye neetegeeza ku social media kuno not because mbadde siriwo mbadde wendi naye nga ndaba ngoweza buli kimu nze gomulaba sirimu wange omuntu wakumala gategebwa kunyiibwa n'onkwasa si kyangu naye sa ku mweso manye okwalika manyi mpiki ze nsitula mu mweso nenjokanjalika simala gayoola mpiki nga tezigenda kwalika oluganda lukusifu abatamayi kuwesa mweso tosobola kumalaga situla mpiki mweso nogera bajja kusalira bwere bajja kusala enkanga tutegedde kati nze omu ku bo naye sa ku mweso manyi manyi kategwa ekyomuntu kayinza okutega nokagwamu kati zinnaku enya zembadde nga siriiwo mbadde ntunula social media nemutuna nemwetegeeza nga mm, weta bit kyo kigenda maaso nembyetegereza ngebigabo bitambula bingi nnyo biddero bidde eri naye nga sinatandika kiggula lojgi oba kankitandikire ddala mwana muwala mwana mulenzi ali mu diaspora yonna sigenda kwawula mu nsi njala kugamba nti mu reality oba mazima matuufu wonna woli wolabira ebijja bitambula ngaentulege abantu bangi balina zidigri balina zidiploma batambula ku nguudo z'ekampala tebalina mirimu si lwakuba nti baagala lwankola ya gavumenti enfu kati goba afuna omukisa n'olinnya ennyonyi n'ojja n'okola oba oli mu kiyumba oba olabirira bakadde oba ovuga mmotoka oba okola mu restaurant naye ngaoli mu daspro yingiza big up era bira mugumu nnyo abantu abali ekampala abavuma tisimayi muli bakadde ama munaasa bakadde muvuga mmotoka mukola mu restaurant let me remind you one thing mu mwaka gumu ogula ploti n'ozimba oyo akuvuma nti okola bwakadaama oba oyoza bakadde kijja mutwalira emyaka makumi abiri okugula ploti okuzimba kati omuntu ngaoyo tomalyako budde nti akuvumbi busimanyi kadaama simanyi onaza bakadde simanyi olabira bakadde simanyi ovuga tulakta simanyi ovuga lula okola munesitula tokumalira budde ekampala on average nabagamba omukozi asookerwako afuna ebitwalo kumi na munana ku asatu gweomwezi ofuna miliyoni plus ate mwe abali mu diaspora eri walala nnyo mu america mu uk mufuna miliyoni eziwe kumi omwezi kati temuleekana n'abali mu bavuma kubanga kyakuvumira takimanyi gwomwaka osobola ogula poloti tano gyetasobola gula dde ekijiko kyettaka kati otakulumya mutwe naye ng'alina diguru gwe atalina diguru wazimba dde olina nyumba zapangisa olina ettaka olina buli kimu olabirira abantu olabirira famire yo kati abantu nga batebali kudiscaraginga mbukubanga abasoba balina diguri diguri nzikuyamba kubeera nazo ngaolina kunoonya mirimu bantu bakyanoonya mirimu kati gwavuma omuntu womu diaspora njala kugamba sente eggwanga lyamu uganda ziriyingiza ebitundu ana mu bitaano ku buli kikumi ziva mu diaspora era uganda mwesinga okufuna exchange rate ng'ogyeko ebyobusuubuzi kuba tewakyali byabusuubuzi kati njala baga abaana bawala baana balenzi tebaako omuntu addamu okumanyira bwe simanyi olise kadaama simanyi oli kadaama simanyi ekyo bagezaako nnyo ba discrading naye nga naaku discrading tasobola kugula proti mu mwaka nga gweosobola ogigula kitegeeza osinga n'omusirikale wa poliisi ali mu ofisi eyetolola kitegeeza osinga n'omusirikale asoakole osinga n'omusirikale awa updf osinga wa sfc osinga omusawo ali emulago osinga buli kimu kati omuntu akukumatire mu daspora simanyi oli kadaama simanyi oli sekadaama oyo tomuwa makulu kubanga obwongo bwe bunafu omuzungu weyamuteeka weyamuleka teyakyusa bwongo omuzungu weyasomesa omuddugavu yamugamba nti ojja kubeera mu offisi toyiyayo kintu kirala kati gwe nolooza nti bwensoma empapula zigenda kuwa omulimu so sitiri kikuze nti olina okweyiizanga omuntu otandike okukola omulimu ogugwo gwolina okukola ngaomuntu wevuga nti okusoma kuyamba kuwandika na kusoma so si magezi ga mbuzaale abasajja basinga obungi mu kampala balina bizinesi era bakozesa bonna tebasoma ebulaya bakubuuza kimulinnya lyo tayimu gyogenda okukola naki kyosobola sina kindi bakikusomeseza ku mulimu tebagala digrie okubanga digrie za uganda nobody knows those degrees in, in, uh, in, in, in, in abroad tewayagala kumanya digrie zosomewasoma kindi bakuzzayo nosoma afresh tebagala kumanya kati mwabali abo simanyi tulina diguli twasoma simanyi tuli uganda eyo no sense omuntu ali mu diaspora ali better father you mulekerao okuvuma abaana abali mubiyumba mulekerao okuvuma abaana bakola wa security mulekerao okuvuma abantu abali mu us abali mukanada abaero nga bakola emirimu gyaba kubanga sere zaafuna tosobola zifuna oli myaka kumi wasoma oli mu ofisi yagamba ene politeka olemi ogula oli myaka kumi otambula tofunanga tofunanga dde omulimu kyokka olina diguli musanvu olina diguli mukaaga kiba tekijja kikuyamba somuve ku bantu abali mu diaspora ekisooka e mwomuzungu bwe yabasomesa okuva mu nassale mpaka ku univesity mwalowooza nti emirimu gigenda kwekolawo mulina kwetandikirawo mu bulaaya emirimu gyonna omuntu agikola okusinziira ku bwetaavu bwe nga tayagadde nti obaalina ebitabo yensonga lwaki tuva gye tuvudde ne tujja ne tufuna emirimu wano twandibale tetugifuna olwensonga taliba tetuli bannansi naye natali munansi afuna omulimu enetime aba agwagalidde natali munansi kyenjagala obbagamba so tebaddamu bamanyiira nkyoli akuvuma musimanyako digredi no muli better than those who are in Uganda holding degrees nga temulina degree nobo jirina mukimanye nti omuntu okubeera omuntu era okubeera nti oli musajja oli mukazi ng'oteeka okubanga weriisa weeyambaza wetuusako buli kimu kati omuntu atakuliisa atakunywesa atakuwerera school fees baana atagulyanga ploti bambi tumuwanga makulu kubanga yempejjezino ensejjera enswa ensejjera eziva bituyita ebigaza zineswa ensejjere zibuuka ku makya ne zivaako ebyoya byebatuziyita ebigazamba ebyo byosanga bitambula nga tebirina byoya ku makya ezenswa baziyita oziyinza okubampawo ensejjere kati ezo enswa zosanga tezirina byoya ku makya zibayita ebigazamba kati abantu abali e uganda ngaakuvuma ngaoli mu diaspora tomuwabudde kubanga oli bulungi nnyo nomusinga kubanga tebatambulangako woma nti omuntu yasoma yasinga okutegera naye nga tejjukira omuntu ataasoma ngaasobola okweyiisa yenywesa ate nga yeesuza ate nga gwe yasoma gwojja okoolako ensimbi ate gwe yagala akukolere project proposal ate akudonatingire denwabira wekicya so nno mwena bali mu diaspora please mbegalire temu abantu abo makulu mubaleke bafire mu firimu zaabwe ekyo kijja kuba bulungi bajja kitegeera kyekibadde ekigula lugi kyaleero omuntu yenna avuma ali mu diaspora please okola nsobi kubanga ekonomi ya uganda ffe tuginako ebitundu ana mubitaano ku buli kikumi ebisigadde mu abatuvuma ntetulina byetukola oba tulitutukola ffe tuyimirizaawo ekonomi ya uganda ekimujja okusobola okutegeera ekigula luggi nkimaliriza bulungi nnyo ntandise vidiyo y'olwaleero kansubire nti yosere tobasira omutano wakalekeza otuuse kuno yosere oba otuuse kuno ku firimu eno ku vidiyo nina vidiyo eziwera ebikumi ebina mu esatu ku social media kuno njagala kirifayi nga kino ah, olwale maze ennaku olwali lwakuna maze ennaku ssatu nga sikola vidiyo nga nakyengoberera nga nakyengobera nsesimba gandi ze nazanyako omweso era ngaomanyi nazanyako duulu nazanyako sonko nazanyako teppo emizanyo gyonna egyombuto negyombukulu nagizanya sina kyesimanyi kati mwe muyinza okulowooza nti nze ndi muwumba tuutu sitegeera oba sobola kwetegerera ntegeera babuloga mwenna abaalya sente muli esente zammwe i don't mind i don't care nze sigenda kufuuka jirikiti nti buli anaavaeri yakako okulima atanayiga nakwesangula ajja amanyire nze no tekijja kubaawo eddagala lyeri kubasirikira naye kubasirikira njagala kukola clarification nina vidiyo eziwera ebikumi bina mu bbiri ku platifoomu yange ate before nga sinagenda eyo njagala kukola kyetuyita clarification kyekitya nakakola page eziwera omukaaga zonna nga zitwalibwa gavumenti yoyosefutbasaanwakarekezi ne bahakazi banne ne bazitwala nga bawandiikako nosense waabwe nembaleka era nembainfominga nti page ezo muziggale omuziripootinge as we speak right now nina page age bajita fred bajita kajubi fredi 2 yeyo mujira bulungi eye page je nina sirina page ndala i don't own any other page fred kajubi oba kajubi fredi 2 ye page je nina ne account yange original buli omujamanyi era jandabirako era yu eriko fred kajubirumbu ye sirina ni account ni page sirina chintu chona chilala so e chintu chona chemo sanga ba post nze ku page ngeri kama manja gagiri fanele za ganga we sinze nina page edge ni account ye mo page bada basaje batu wananga page zange bazi wandika crown of sense ireba wandiseko this week mwabida vye ezo page si zange state ye nyini ye chukola bachikola batia ba ebbanga lyamaze mu struggle wano mbuusiza abantu bangi nokuexposinga museven to the fullest whereby kimunyiziza ne famire ne babbi bannaabwe wekintize gwe mulimu gwandita mu struggle i don't care kati mwe mwadde mulowooza nti nze ndimusiru nnyo okusirika zino ennaku ennya nga nsirise nabadde ndaba nafuna intel nga mwagala kunteeka mu trick eyokugamba nti mbikeyo serotamusira mutane wakalekezi nti mufu nenkimanya i knew it nekitegeera nensirika bwensirika nemuloza nti ndi mufu era ndoza bafollowers banga basinga olibadde bangabye bambuuza nebasirikira bezibaga ti am still investigating that news nkyaganoonyerezaako n'ensirika kati bonna bazze embuzi ente enkoko ebiyenje embaata kalooli zonna n'endiga zize muzaagala kulumba nze n'obuuza omusajja gwolumba yakoze eki kati jalabbagambe ekigambo kimu Uh, nze mwagamba nabika Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo ne mbagamba abawagizi aba, aba bankulu balina emiliyoni asatu baziteeka omuleete vidiyo ngambika Kabaka vidiyo yabalema the same uprise today njagala omuntu omukulu ategeera alina amagezi alete vidiyo ngambika Yosefu Tabasa mutano wakaleekezi kubanga mbalaze akawunti yange mbalaze, mbalaze gundi yange mbalaze peji yange yiyo eriko kajubi Fred tu bwe kuba kuli konti nabisemu Museveni oba nakoze vidiyo mugireete mugiteeke kwa simple as that ekizibu ekiriwo nti mwoza propaganda ne propaganda temumanyi museveni yasinga okukola propaganda mu nsi museveni yasinga okukola diversion mu nsi museveni yasinga obutiitizi mu nsi ekintu ekimugumya kubanga ayina, ayina emmundu ebisigali byona takyasobola kati bana basajja okumanya ate bayaye nnyo bwe basanga bannaabo abataaga obusente nga buli kiseera balooza nti ensi egulwa ssente kwe kubakozesa ebintu balina okukola ebibaswaza kati njala bagamba mwenna miliyoni asatu weziri mu kashi bafollowers bange bazirina nze nawo million nga bbiri njazibaterako aleeta video ngambika museveni gite ku social media nve ku social media museveni kikulumanyi nze okuva ku social media please oli mukulembeze wa ggwanga olina each and everything in your hand please broadcast that video on ntv nbs bbs uh, ne ubc nankubika ebyozza olwalo noyogera mbusimanyi yagontuteryosecurity organs okunonyereza ani yabise oba okunonyereza mubajja bakwate yabise your main target was me and you are talking to me youare addressing me but me i don't fear you the day will be dead iwill announce you dead but right now i can't announce you dead because i'm still doing investigations so if you prove to me that announce, uh, the, uh, it's me who announce you dead please pro uh, produce that video leeta vidiyo giteeku mutimbagano tulumbu yeyambise look for other things to do people are yearning for food there is no food people are yearning for water there is no water lockdown is killing people their business are, their business are going down muli awo muzasome covid-19 musite abantu bagende bakola simpas data manye mugateeke mukuba bannayuganda balina okufuna services not me im just an individual okitegeera sente zemusasanyo katagambo gana sirie onoonyereza olomos guno mwakugenda kubeera gwakuna nga onoonya nze muntu omu bwe mba nkola propaganda lwaki munoonya bwe mba nkola propaganda lwaki musindika obuyizibu na social media bujje bulumba nze omuntu waba ngaakola ekintu ekirala kituufu mwesonyiwe ignore him oha asipas that okitegeera muleete vidiyo mugite ku social media nga nabise museveni nze nabamanya nabasoma mwenna manya n'ekinajja kati for your information okumanya basajjamu okusoma era kwamunguuba mwadide ne mugenda ku ku ku ku ku ku TV ya mwe ne mu editing aka video ka video bane bagai bwenti sigenda kalaga ku na kazanyedda one Museveni gwengo omuntu oba jioli batoliyo i'm less concerned kubanga your time is up bude bugenze kuba manyi kuno kuoli oba kuoli batoliyo ko simanyi obude bugenze mutadeka video b uh, uh, ubc k, k doctorinze nga video eina background isatu mu professional editing ebeera era t gestures tezikwatagana bigambo th olwaliro enkuba etonye yatandise sawa satu nekoma kutta neddamu ku mukaaga mu background nabantu abadde tewali muntu yena abadde ne ambulera for your information tewabadde nabadde ambulera kati mugenda kulimba batya abantu vidio ebadde currently whatsoever it is nze sigenda kufaayo but the main reason is to attack me twataka jiri kitu limwe buli mbwe na efa moja gireetera nze please ili bigu okuja ko basi liki zile chengendo kyengenda na ye gwe uli nti nti nze nkola propaganda bise museveni twata video gye kushushu media media abantu bagenda kukuwa miliyoni asatu weeziri wano weziri wano ekizibu kyamwira temwagala information efuluma ate nga information eno fuluma eno gye bayita social media reloaded tetwetaagamu edit mu bikola edit omusajja wiki nambo yambala saati emu nempala emu nemasiki emu ki ekyatuukawo oyambala nga mutabani wobbala mu kiki esaati yemu on the several occasions empala yemu nemask what happened time is coming abantu bagenda kumanya amazima what is taking place in uganda bagenda kimanya bagenda kimanya and time will tell us nja kuba wendi kubanga for your information ebyogambye okutiisa tisa one wezi tebantiisa nakugamba if im to come back to uganda ngenda kudda nga sirina musan kubanga this is my constitution right okwogera ku nsonga ezigenda maaso mu uganda sirina mundu siri muyeekera liwadde mbozoogerako olwokuba nti mukozesa obutamanya bwammwe okuddira amateeko gafuula kifuula nenge esonga kimutiisatiisa mumugerako you've sent here many or almost 100 spies okunoonya they failed osindise bambegaki ogenda kusindikaani nakugamba my last words to you you your self board n'obulima wabo ojje wano obasindika mutabani wobanga gyali naye ajje wano obasindika mukazi oba nomutabani wogundi lwaba ogwo ajje wano nze nfuuka ehiro kye nabagamba seetaga bintu bingi nnyo seetaga gwerinnya ngaomuntu ojje wano tosindika kuba babaalemwa eno temujiita uganda temujiita south africa temujiita simanyi mujiisa nsi kizemumanyiira this is a different country but on the same planet yembuzabuza abatna okutiisa ti nze timujja kuntiisa tisa musimengenda kusindikaba nsirike mbola nsirike nemukusaga gwanga lyange bwosomedde buli muntu asobola okugwa so ebyo sigenda kuddamu kuntiisatiisa nja kubuulira eggwanga mazima we gali mujja vidiyo nga nkubiika bwoba ogirina nve ku social media nga nkubiika ngende museveni yafudde kati the truth is ntandise bwete yosef kabasula mutano wakalekezi ne babbi banne baludde ebbanga babuzaabuza bannauganda mu kubabuzaabuza nga bawa information enfu nga bagigenderako mwenodotcom era mulimu abaana basoma it asobola okumanya kino ekintu kidoktoring kino kyeditinge nakizza wali era abaana babuuse fekyetubatwagala kati obuzibu obulimu seven aspendize almost 20 billions of Ugandan shillings ku social media okujita aninga edde kusaidi eganye that's why ntiba blogger bonna abasinga obujirize ezibogera France because they were paid to do so one Museveni ayagala kulaga international community nti Uganda tekyali political wrangles kyekisooka ekyokubiri ayagala buli muntu abe ngaali kusaidi ye ngaamwogera which is not okay and which is not right kisoboka nobody is going to be on your side that's why nemuggulu wali opposition okitegeera ekyokusatu museveni agezezaako nnyo okukola diversion ku social media nenzikuba me particular nenzikuba diversion zeziruwa esooka ndowooza mukira bino byonabintu bya covid obubbi babuza ddaana atuna esere ziruddawa tazoogera ne bateeka ebiboozibwozi kati mama fina oyomu ku bantu abakola diversion omukazi omukulu simanyi abitekisa mukolede birthday simi biki ono omuwala akola ku bbs telefayina ono agaba ebiwojjolo byejjobera nti alinga agaba agaba ennyongeza yakatungulu mu katale noono boyfriend we gwe bayita lwasi omusajja omugagga mu uganda wokka woosanga omusajja omugagga ye kapatikulay mu uganda gwe bayita ono lwasa ng'ali bubibooziboozi ebyekisiru kubanga sente zalina si ze za gavumenti teri musajja mugagga alina bizinesi zasobola kukola musajja kudda ku tv mukalule amaaso emirundi abakajo babye bava muno ngaali ku tivi emirundi abakajo osanze kalimuirigi ngaali ku tivi emirundi abakajo osanze sudiri ngaali ku tivi oba emirundi abakajo osanze kirumira oba kirumira kirumira tera okubeera mu public mugagga ki mu kampala gw'osanga akola ngaono omusajja lwasa that is pure diversion mu muntu yali from a girlfriend way simabalesebu bulumuvi bwe yazanya it's up to you okole diversion nimuleka bannayuganda bafune kutulo basiza tugenze mbusimanyi e, banawusinza okufaako kino ekintu mumwe kenyimu mwakizimbidde nga mwagala kunkwatira muzire bagamba temujja kunkwata nazanya dde omweso tugenze ku nabbanja okugaba sente ngaakuba essimu ensi zonna ezigabye sente walabyeko prime minister bungereza ngaakubira omuntu nti sente zatuuse walabyeko president wa america oba, oba vice president ngaakubira omuntu sente zatuuse oba ekenya oba mu nsi yonna era bakikoze ono nabbanja kubanga baagala diversion ekyo kitambula social media for a week nga babuzaabuza abantu sente system buli muna Uganda simu yeri mu system Airtel ina network MTN ina Mange ina Orange ina It's just a matter of call a contract mwezi wa MTN mwezi wa Airtel ne mujigamba e number zone rejected ku mobile money zetwa selecting zezino but there is no need to call it is a pure diversion nainformation nina kusereza na banja zona temuloza ni mwagenda zifuna abantu bagenda ofuna central everybody state walo necha wache wangawa yasa dize kasoko seo necha mani kenyini itali kurukala amanya agari muga wagwira apata mbitungu elio era muge mbawuli mbakubira omulago takungula mugende mugende mukolengo obudde bukyali temudda kusereza naba ya kuwata ziliyo bukabanga akasanke ka abalimo kamara kama nyeryo ya ate bajja beka namba tene nganga tuchije kusomoka tugenze echa mobile na chifyu bagenze bakuletedde john brak simanyi nekasekstepe kafulumye omusajja omukulu ali mukaba its pure diversion okitegeera kati bagenze okuleeta ono omusajja bagenze ku social media kyebaali basuubirako social media ebeerako abantu abawemula ekyokuwemula twakijjako ntujufula politico nga bantu balina kufakasinga ku nsi ku social media kwaliko abantu abazina ebibansulo bannayuganda abo ne twabakuba ebbali ne badda ku current affairs okitegeera kwaliko abawe muzinga gugwe mulimu gwaba gwakuwemula awo ne tubateeka ebbali ne tubateekamu kakunguuta ne tugaa nti social media platform erina kubeera ya national matters national issues so bonna bali bazimbye obutima kubanga twakyusa media okugijja mu kiri kye bagibaluza nti yabaseegu yabawe muzi yabimansula nekijjufula nti eriused okukyusa eggwanga mu ngeri yonna esoboka abo nabo ne babeera mu kategori nga bakola ki nga babeereyo kati according to those facts yesonga waki basindi sebuli kiyeje kyonda kijje kirumbenzi which is okay mero na problem that kubanga ebyo tubirwanidde mu okumala emyaka ena nze okuvuma it's not a problem as long as nwanirira nsi yange ate njagala mwenna media, media ya uganda ne babuloga mutegere ekintu kino kankibaddiremu olwaleero tewali kyabwe siru tewali kyabwe siru kankibaddire bulungi mukitegeere tewali kyabwe siri muntu kyayinza kwetuma mu nsi eno eno mesi njagala egende ku midia za uganda zonna ne kusoal media babuloga mwena bafula tibutegeera nnyo tewali kyabwe siru ku nsi eno muntu kwefuula nti mugezi naye ngaate musiru atya ekinyira bwe kyewunzika kiba kirowooza nti n'omuntu gwekiraba ba yeewunzise kati nammwe mulabe ensi fena titugenda kwewunzika ekinyira bwe kyewunzika bwe kiti kiba kirowooza buli muntu gwekiraba naye aba yewunze n'emiti gyewunze n'ensi yewunzise ka thats the system eri mu uganda abantu basasula okuba nti bewunzisa obwongo ne midiya yewungwa nze sigenda kuwunzika mutwe gwange ate sijja kuwunzikibwa kati mmwe abefudde nti mwe mwasoma mutegeera nze najja mu struggle eno kulwanira abantu mu uganda tebasoma tebategeera tebalina amagezi baavu mponga byoya kati simwanirira mugagga kubanga omugagga olina sirizo zikumala enamba esinga okuja bannauganda baavu abasoma batalina mirimu abatasobola kweyogerera bemufuulinga tebategeera benajja okulwanirira sirwanirako famire ya museveni sirwanirako famire ya muntu bategeera balina ssente nwanirira muntu wawansi omwavu gwe mwagala okulonza ti mwemusinga okutegeera kati mwenna media zomu uganda tv radio stations ba presenters nammwe abali social media ba bloga bawa ssente mugenda kusirwala mwefudde ebinyira ebyewunzika bwekyewunzika kiroza nti ensi eri upside down kanamu ebwongo bwamwe bannayuganda twajja bazi okusa teri kubateekamu eyo embeera mulowooza nti balinga binyira mmwe binyira bwe mwewunzika temusobola kukyusa mutu okulaba ebintu ngeegyo bifaanana ffe tulina okulaba ebintu ne ovuunika ekitabo kino nomala okivuunika nokikyusa esayidi eno bakiki ekiriyo kati bakulu bwe mba nga muli binyira mwevuunika midiya z'omu uganda ne gavumenti nga yevuunikirako mwebale nnyo okujja mu kwevuunika era mwevuunikira ddala temuzuukukanga ekyo kyonkimaze abananvuma am very happy with that era njagala nnyo munvume kubanga sirina budde bwamwe bambi sirina budde bwamwe kubanga kyemusasulirwa nze mbadde ku shomedia kuno emyaka gigenda mwenani yali ansasudde kubanga njagala nnyo eggwanga lyange teri kintu kisinga kya muwendo nga ggwanga lyo teri kisinti kintu kisinga kyamuwendo kuzuukusa muntu eyebasse gwe bagenda okukola ekikyamu kati egavumenti kyetaagala kuwulira era kyesasulira ensi empya n'enkadde sente empya n'enkadde kati buli muntu yenna yeewunzika simanyi ndi buloga simanyi nze empandiika nnyo simanyi nze mpostinga nnyo simanyi nze nkola layivu ebyokuwemula mubikole muwemule ebyokuzina emaasulo mubizina ebimaasulo naye mbage mulinga ebinyira ne tv za uganda bapresenta bonna mulinga ebinyira ekinyira bwe kyewunzika kiroza buli muntu yeewunzise ne gavumenti ya museveni gwene museveni wakola yalinga ekinyira yewe yeewunzika bwati alowooza buli omu yeewunzise period we are not fools era tujja kukyusa obwongo bwabantu tubategeeze kati buli kiwu buli kinyira kyonna ekyewunzise ku media fe tetugenda kwewunzikirako ah, ah, tugenda kwewunzikirako so ezo sente muzirye era muziwomerwe naye si buli munayuganda temugenda musirwa sandemunasigaza abantu kumi ku midia kuno nga bangoberera nga mbagudde amaaso nja kuba ntambula nabo kati ngenze mumaaso kati vidi etandisa bannauganda mwenna abali mu uganda most special those who stays in uganda nga mukola business njala bategeeza waliwo ekyama ekikusike kyemutamanyi temusuubira nti nolokudawuni ekoma kuzina enaku ana mu ebbiri egendagenda maaso ndoza mwala beminisita webyensimbi nga agamba nti ekonome ekola bubi kubanga tebanatuusa muwendo gw'abantu bukadde abiri kubagemi banaweza obukadde amakumi abiri bajja kujjawula okudawuni ate neekonome ejja kudda kitegeeza nti bano abantu mission yaabwe yakubaavuwaza intentionally nga mulowooza temuli bulokudawuni si bwe kiri baagala baavuwaza okutta bizinesi zammwe okutta buli kimu ate bwe basibire waka nga temusobola kulya tunajjukira nti omuntu yekka asobola okwebeezaawo ye muntu abadde akola ne kati mukyasobola kukola kiki ekiddako ngenda bagambabwe nti nga bwe mbagamba bulijjo nti muyiye engeri endala gye muyinza okufunamu ensimbi mugikole mawo ng'obudde bukyali bizinesi ziri musooke muzeesonyiwe kubanga bano abasajja ekintu kyabwe kiwanvu nnyo temujja kitegeera ekisooka tebalina nsimbi ekyokubiri balina batagetinga era kyebatagetinga batagetinga mwana wa nambi naddala abantu bonna abawangala mu uganda abawangira mu buganda wakati so njagala mwesupportinge mukyuse entegeera yammwe mudde ku bintu ebiraaimunagamugenda kkinti nesenza nabanja bakuwadde emitwalo kumi oyina famiry abantu kumi gyoliisa emitwalo kumi tenegenda kukola kitegeeza munaku makumi ana ojja kuba tasobola kubeera na sente zino musituke mugende mukole emirimu emirala oba musituke mweddiza eggwanga lyamwe muve mubintu byekisiru kubanga sente zonna zebabawa bana basajja bazibba luli babaga nti sente zebafuna mu covid yeziri teziriyo bazibba bazimbamu akeedi zaabwe ekyo tebakulya era mutegere bulungi statement mugobere statement baministers bakola tezikwatagana wa health ayogera kike wa finance ayogera kike museveni ayogera kike buli omu ayogera kike so no mutegeere ekigenda mumaaso mu uganda nti ebigenda mumaaso mu uganda byonna byakifuula nenge era ngaempale za museveni bwe ziri kati nyenze ku ntalo eziri ku social media nze sirina lutalo na muntu kyekisookera ddala era ndi bulungi nnyo njoloko baza mwenna banvumye mubale nyimu balire ddala mugende maaso kubanga binyumira nze nali simenti ndi musiru hmm, hmm. bali dawe nali simenti ndi musiru hmm. ebyokunvuma binyumira kuba nali simenti ndi musiru olwensonga nti abagezi bonna bafa mu nsi yonna tetusigalamu abasiru ate abasiru wetuba nga tukola omulimu abantu netubabuusa kitegeeza tulina omugaso kanjerokobaza mwena banfumye nti ndi musiru ndi bikineeyanziza munange kuba omuntu okutegeeza nti gundi oli musiru aba akuyambe n'omanya nti oli musiru otherwise okugaa nti oli mugezi tojja kwenonyeza lwaki ndi mugezi kati bwovuma ndi musiru njakubasaba mwebale nyo obalire ddala ate mweyongere bangi nnyo gavumenti yasindise bangi nnyo mweyongere mugende ku tv muvume ku social media muvume naye nze mukino nfunamu ki mukunvuma one nfunamu okutegeera endowooza y'abantu amu kyekisooka ekyokubiri nfunamu okutegeera enkola ya gavumenti ekyokusatu nfunamu okutegeera nti okusoma kuyamba okusoma kuyamba kuwandiika nakusoma naye oba tolina magezi osigala oli mu ssimu ekyokuna mumpromotinga indirectly nga simanyi kubanga nze nnaku peegi emu ne bwe buli wempita ku peegi enda nga banvumasoma erinnya lumbi kitegeeza mbeera happy nnyo omuba promotinga omusiru wotuukira okupromotinga omusiru ku social media ne ku tv zayo kiba kitegeeza omusiru yaliko kubanga teri muntu ayagala mugezi okitegeera oyo ah, mugezi nyo sijja musola ne that means bwemba nga mupromoting omusiru mbeyanziza nyo mubalinyo mubalira eddala ah, era ndowooza singa kibadde kisoka lumu yandipadde enamba eyesimu nemuterako sente zokupromoting omusiru nayogera kubanga muganda wange si tewali gwebazaala nga musiru teryagenda musomere okusoma busiru bawule mwasoma kuyita nakufuna amagezi naye mumaka omuntu muge nti musiru tategeera alinga ebisolo bino ebisidi <laughs> kino kizibu mbeebaza nnyo mwongere bwekiba kisoboka buli ne state house mugigamba ekola live evumenze nkyetaaga nnyo nnyo nnyo nnyo nkyetaaga nnyo kubanga muganda kategori kale omutuga nti oli musiru ngaate gobadde omayo oli mugezi olina okusooka okwenoonya busiru kikale yasi kimu kati nasinamanya okuja nga mubodde kirasi mwini mbusiru oba mbuwumba tuutu then awo nja kutegera nazi panaw i appreciate mu balinyi mubalire ddala obusiru bunyuma obusiru bunyuma era ndi proud nnyo okubeera omusiru And I hate those who call themselves elites. When they're seated down watching their nations, when, when they are seated down watching when the nation is sinking. And they, th they think that they know more than others in the planet, alone in Uganda. So I'm very proud to be a stupid papa, a stupid man, but with some kind of knowledge and determination of loving my country. And I very appreciate the work of all those ones who are paid to abuse me please continue and keep on mbebaza nyo mbalire ddala teri abasinga era bwe mba mwine namba za mobile money olugo bwade sente okujja okumuleete mbasindikire ne sente mbawe emitwalo kumi kumi nabbanja ajja bbalwisa omusiru muleete abawe sente njaga bano bafollowers bange buli muntu enaba gye muteeka kuno nga anvuma ampromotinga tumu emitwalo kumi gya nabbanja azirwisayo nnyo nabbanja zijja bbanguyira so njabbebazanya mubalinyo bobalire ddala omusiru ono gwe mulaba ono omulimu gwakoledde eggwanga tegwogeregeka naye njala kubuuza abagezi mukozi mulimu ki <laughs> ngerekubu nze ndi musiru yes ive accepted im stupid but abagezi mukoledde ensi mulimu ki kyembuuza abagezi mukole dance uganda mulimu ki kyembuuza nze the more you abuse me the more you promote me free of charge free of charge setaga promotions mengi ndeku tv zime ah ah the more you mention the name rumbu yina mvuma ni musiru wale wakala kumandiwa njala kumanyo musiru atunulati afana atali atia ah, edabu wajana kaya ah, musiru yonti ya wano musiru mumanyi musiru we msajja mulonji nyatu busi za tubulia vintu vinji nyo kipa mwe bali nyomo bali redala aono sija kuru wao okuja kwa baza bafollow wazwa mwe nabule mjali abaruwa ni ntalo jesi nga never say kumitimba gane jenja urumo bali nyomo bali redala temuja ngoku mukama wakume atakumi la ampera mwe bali nyomo mpozi olwaliro nabadde siri wakujja naye ekintu ekyandeese ngaabantu bange bembadde nzijanjaba mu uganda bakyalinamu effekt yokuba nti bakyawuliramuko eh, obukosefu ate nga tulina omusawo waffe gwe twawano ku papeji yaffe kuno asobola otubulira ensonga zino tuzigusa bulungi so omusawo oyo njala muyita mudakiika ntono nyo atubulira ensonga zino tuziguse tulabe ngeri tugenda zitambuza mulwensonga nti njala mukwata olupapula ne kalamu omusawo lwe wabatusomesa muwulire ebintu bino era njagala okwebaza nnyo mwenna bannayuganda basobodde okuwona okusinzira nga musinzira ku peji yange eno ku youtube ku mitimbagano egyenjawo gye batwala vidiyo zange zino njagala mukitegere bulungi nnyo nti nze omulimu gwenkola ng'omusiru gwakubabuusa na kubategeeza ate nenkolimira nnyo abagezi abalina diguli abaasoma nga bakola useless ebintu byeba useless idiots kati fe abasiru bwetuba nga fe tusigadde mu nsi nga tugezaako okulwanyisa abagezi kitegeeza banaye basiru bannange bakubiddeko omugalo mwebali nnyo mwebalira ddala kubanga bano baali baagala kitwala ku mutindo omulala naye nga tefe twagala kitwala kumuli ki kumutindola so mubali nyo mubali leo kubanga mukola ensonga zino nokuba nti buli omu yekumira gyalina okubeera era buli omu yesseemu ekitiibwa era mukole nnyo omuntu yenavuma omuntu ali mu daspora oyo abeera muntu mukyamu nnyo era nze njagala nnyo abalabe kuba mbayigirako ebintu bingi nnyo omanyi omulabewo omulabe wo osooka n'omuyiga obunafu bwe amaanyi ge entegeera ye n'ekikolwa kyayinza okutuusa kuba omala kukimanya ekyo nogamba ono gwe baleese nedda kikibulamu kati bwe nasoma gavumenti ya yosefu abasoma mutano wakale kizina enkola yaagyo nagamba mm, mm, kibulamu eno si gavumenti bano abasajja abajja ababbi babandit buli kimu bakitwala for grant ebakola ebinajja nabaga nti sere bazibbye mugenda kukola kinaagenda yeyo uganda omusajja najja nakola eddagala lya seniga kumi na mwenda amajene gamuwamba yeyo uganda nomulambo negufa munaku miliyoni kikumwabiri ye uganda okitegeera so kati bannanyiza enjala bagamba naye temutya ensolo ku kizigo kweri buli alina vidiyo gyagamba nti nakola ekintu gundi emimiliyoni asatu gyeziri abantu bazitaddeyo dda buli azagala zireete buli azagala zireete ayagala sente zireeta vidiyo nga mbika yosef tebasiro ntalo wakalekezi ate neno message njagala egende mwenna eri abantu abawagira ekibiina kya national unity platform nti si buli lububi lwa buugi nti ebeera mpolwe aa mundu obuugi babutokota si buli muntu akutuukako okugamba ekintu kyagamba kituufu abantu bangi babawubizza mu mpubya eyekika ekyawaggulu jjukira buli muntu alina endowooza ye ngaomuntu endowooza yeeno bwe bugagga bwo bwobanga oli mwavu nga nendowooza yo ntono era ojja sigala ngaoli mwavu bwobanga endowooza yo ngazi era nga otegeera bulungi osobola okwesalirawo ogaggawala mangu okusigala ngaoli mwavu kisinzira ku ndowooza yo nentegeerayo kanjala bagamba ebigambo byonna ebyogerwa ku kibiina kya national unity platform smat ekiina structure kya smat kikola babyogera dda mu ntandikwa kati oli waba akiziza mmanya nti oyo dofi dofi bwazaala mu dofi bazaala fidodido kati tosuubira nsonga tosuubira ndowooza fidodido kuba yanjawulo nnyo ku dofi dofi bwawasa dofi bazala fidodido kati osuubira nti fidodido agenda kubeera wanjawulo nnyo ku zino dofi ebbiri aa ah, ah. era agenda sigala nga yoyo kati abantu amu balekere eri babeere eyo fetugende mumaaso nga tukola ebyaffe bitwala mumaaso otherwise fetusasula kukolebirwa twesasula nga tukolera eggwanga lyaffe tetusasula kwagala nti kulya mu ggwanga lyaffe lukwe nkiddamu twesasula nga tulwanira eggwanga lyaffe so si kulya mu ggwanga lyaffe lukwe obuzibu bwaffe si wa ssente kubanga ne bwenaafa tebagenda kunzikana ssente naye ate bwenaafa ensingirekedde ki ki kye bagenda okwogera ku nze bagenda kwogerako ki eggwanga lyo likoledde ki kubanga ssente tezimala ssente tezina kyezikola era tumaliriza buli kimu okiresse ngaokirekedde abantu naye mukulo ki gwolesse emabega abantu kwe bagenda okukujjuukirira so ndo mwena bali eyo njala bategeeza eno video nga mujudde olala mugisaasaanye buli mukutu etuukeko buli muntu agiwulire oba ogisala mu voice note ogisindikira omuntu wo asobole okulwa eddagala lino asobole oddigula aligule yejjanjaba yekka kubanga twakitegeddeko e uganda baagala nnyo emirambo okusinga abantu abalamu ani emirambo nimu tebagibawa gimu tegiriimu ate nga emirimambo gya bbeeyi kati okusinga obulamu so olubalembera nga nembiro kwotadde yensonga lwaki mbagambye nti buli muntu yenna weefeeko era weebereremu ngaomuntu bino bigenda ku social media ago mayenga agajja okujja gaveewo kubanga tugamanye mbagambye omuntu yenna alina vidiyo ngambika yosetbahapulotabaisa omutano wakalekezo agireete miliyoni asatu bafolowazi bange bagenda ziteekawo neyakabaka nayo sente zabalemera weziri muziretaawo kadde ntulyoke twawule ekitagambagga wakati wepera nentula era tujja kwawulawo nze omusiru nabagezani asinga era buli mugenda ku facebook yo wetereo nti omusiru asomesa abantu n'omugezi ayagala okutta abantu ani asinga mukitegedde bulungi so kati zeze ensonga zetugenda okubeeramu ebisigare tulina ebintu bingi nyo ebyokukola infact enca tomorrow is friday its going to be an open roof discussion open roof discussion yacho na kulwa kutano buli muntu ogenda kwemale goga konsonge zigenda maso mu Uganda so buli omuntu black ranger wetekerwa ku masimu rayo nkute simu ya masawo yokka ona ku ranger tugenda kubera ne open roof discussion eri public buli muntu ogenda kuteesa weche ogenda kuba simu jinteka ku mujima jibulungi nyo mwogere ensonga zino nenga mfundikira message yange genda wetu In a message njaga legende wayo sere tuwasere mtanu waka rechezi. It will talk you years to get a person like me who can address the nation. osasula abantu billions and billions of money to distract people kabeera minisita ono omukyalo omusomesa omukyalo ono ali mukutusomesa esawa zino kabeere luther acenge tasobola muyimirira maaso kabeere dr dana tasobola muyimirira maaso so zino program ezandibadde nga ziyamba abantu ate muwooza mutukola propaganda then kati mweddeko kijja kutwalira obudde okusanga omuntu asobola okwogera nga nze ebyo mugamba simuyi muntiisatiisa musindisa na bantu kikumi okunoonya temujja kunfuna ne munaaba nga kizze nze wendi mpaka ng'ensi yange ekyuse ate very soon naye ng'amazima gagenda kuvaayo just obudde butono nnyo mukiweemu obudde butono nnyo butono nnyo amazima gagenda kuvaayo zividiyo ezange sidiziriitinga zibeerayo sideriitinga vidiyo okujo nga babyenzibe amazima gabeerayo era gajja kuvaayo zino vidiyo zijja kuvaa omusajja yatugamba nga kino nga kivudde nga wekiri wali omusajja yatugamba kino nga kivudde nga wekiri wali mwetegereze mwige okwetegereza ensonga zino temubuukira bintu sooka wetegeeza hmm, naye naddala nokukala yentuufu gyendina okulaba kyekino kituufu ekigenda mumaaso bwekiti baleme babuzaabuza kubanga byekubuzaabuza bingi naye nga ekituufu mujja kitegeera nga obudde butuuse kikye kiri so museveni wokutiisatiisa nze tebantiisatiisa by the way mu bantu bootiisatiisa gwe woyagala tupruve yulongo linyojje wano nze tebantiisatiisa odinawusinga liwe fulana urefugee in uganda ate fotiisatiisa banansi nina ebijjanjaba bya munaana weebiri bya myaka lukumulukaaga katalegu eyajja obuzi tonawozana myaka tonawozana myaka emyaka emyaka emyaka kinaana mu uganda ate otesetesenze muzukulu wa batandikawo uganda otegeera bulungi sibyokutiisatiisa bida ku social media musimeye tugenda kulagira sekiutegeera tetosobola kitu kisoboka ekyo tekisoboka tolina mu kategoli bwosolanakunkwa kubanga ne byenjogera biri biproven webiri webiri why do you care if i speak if, if i tell people propaganda why do you care nze sirina kyentya nebanga bange tiba nja kuwoza omusango ogusinge kubanga its my constitutional right byenjogera mbagambye siri siri siri mwabe mulooza nti ndi mwabo no siri kinyira ekyewunzika nekituna buli muntu nekira buli muntu yenna yewunzise nensi yewunzize siri mwabo kubanga mundooza ne mu kategori yababuloga abewunzika i don't ate no message njagala esembeyo bonna abakoze omulimu ogwabadde ku social media nga bwe gwatambudde njagala obebaza mwebalinyo mubalire ddala era mbawagira mugende mu maaso mugende mu maaso basse abaana baffe mu kampeyini eno yokka basa abaana bawera olukumi basinga basinga omuntu basinga omuntu e, e, yabiseyo sekita basiba butano wakalekezi nooda buloga musimanyi uh, yeita nowanupu musimanyi ate okubika no abaana basa abannayuganda bangi ate okubika obisa omuntu ngaoli yamubisi buli muntu alwaite okukola kyayagala so bagundi mufune byokukola bingi nnyo byokukola bingi nnyo kitegeera naye nzabyeko nti sati samusima togenda sirika bakime olinawo nsingaani i belong to uganda mu uganda that muganda m proud to be muganda proud to be ugandan thats why im saving my fair ugandans you you a foreigner thats why you care about the banyarwanda thats all and you see the fellow banyarwanda coming on social media yapping around protecting you you think we don't know you were randi original randi you came as a refugee in uganda that's why you yapping you are building randa You are using our taxpayers' money to build Rwanda and Congo. So if we come out to express our concerns about the taxpayers' money, you start intimidating us. I'm not among the people you intimidate because I speak the truth. You keep on promoting those Banyarwandas on social media to come and yap against we man. No, no, that is wrong. Track. Get another way of to approach these issues. People are yearning for food, there is no food. People are yearning for medicine, there is no medicine.